Je pars, je je passe, je pas je pas je pas je je passe, je pas je je pas je passe, je pas je je pas je passe, je pas je passe, je pas je je pas je passe, je pas je passe, je pas je je pas je passe, je pas je pas je pas je je passe, je pas je pas je pas je je passe, je pas je pas je passe, je pas je pas je pas je Bust it, bust it with your